Hello everyone welcome back to the channel last minute revision with R S M and here I am back with another video so today's video is about the financial accounting semester six and we are going to discuss some of the important points related to semester six which chapters are important which chapters to study क्या इंपॉर्टेंट होगा सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम सिक्स के बारे में तो we have total hundred marks paper and from this hundred marks sixty marks paper students are attempting as practical remaining forty marks purely theory base है लेकिन ये फोर्टी मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स काफ़ी रिस्क लेते हैं क्योंकि लिए वो थियोरी बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है whatever information they have they just write in the paper so I usually say that 40 marks के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज 60 मार्क्स का तो प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं तो अगर हम 40 मार्क्स का प्रिपरेशन एक्स्ट्रा तरीके से करेंगे तो उसके बेनिफिट पे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे और थियोरी की वजह से आपके ऑब्जेक्टिव्स राइट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और अगर आप ये 40 मार्क्स के ऊपर फोकस करते हो तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मार्क्स है वो काफ़ी लेवल पे बढ़ जाएगा तो किस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है किस लेवल पे चैप्टर्स पे ध्यान देना है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे लेकिन उसके पहले मैंने टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया है which is last minute revision with R S M उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम आप डाउनलोड कर ले और वहाँ से ज्वाइंट हो जाए सो so, जितने भी पी है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे पी डी एफ्स में वहाँ पर शेयर करता हूँ और जितने भी वीडियोस मैंने इसके पहले डाले हैं वो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिल नहीं पाते तो उसके सारे डिटेल्स हम वहाँ पे डालेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा और आपके प्रिपरेशंस में हमारे साइड से भी आपको हेल्प हो सकता है which will be helpful for all of you अगर हम चैप्टर की बात करें तो which chapters to focus which chapters to ignore तो पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करें तो वी हैव थ्री चैप्टर्स ये तीन चैप्टर्स आपको सबसे पहले पढ़ने हैं number one is that is foreign currency transaction that is foreign exchange accounting standard eleven से ये चैप्टर डील होता है नंबर सेकंड है हमारा चैप्टर अमालगमेशन और नंबर थर्ड है अंडर राइटिंग तो आपको तीन चैप्टर के ऊपर फोकस करना है पहला चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज में दो वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे इस साल फॉरेन एक्सचेंज 20 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप लेजर भी बराबर से पढ़ के रखें लेजर में एफ e का लेजर और पार्टी का लेजर दो वैरायटी के क्वेश्चंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सारी तरीके इस चैप्टर से पढ़ के रखें ताकि कुछ भी पूछा जाए तो हमें इस चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं होना चाहिए और हमें इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए The second is very crucial chapter, very important chapter because you will get two questions on this chapter. One is amalgamation related uh, purchase consideration में net assets method के साथ और one can be related with net payment method के साथ तो दोनों point के ऊपर ज़्यादा focus करें because amalgamation काफ़ी important है इसको बिल्कुल भी option में ना रखें because amalgamation is the favorite topic of the examiners इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा focus किया जाता है number third chapter जो आपका है जिसके ऊपर आपको focus करना है काफ़ी easy chapter और काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी स्कोरिंग भी है and which is called underwriting of the shares and debentures तो ये चैप्टर भी पढ़ के रखे लास्ट ईयर इसके ऊपर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था इस साल they can go for 10 ten marks और they can also directly go for 20 marks in the paper so you need to focus on this underwriting also and very easy question are ask on this chapter तो it's very scoring for all of you तो इसमें यह चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें तो सबसे पहले आपको इन तीन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है और ये तीन चैप्टर्स होने के बाद आपको जो अगले दो चैप्टर्स है वो पूरे के पूरे ऑप्शंस में नहीं डालने वो पूरे के पूरे ऑप्शन में नहीं डालने इसका रीज़न ये है कि ये चैप्टर्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा रीज़न पेपर में अगर आपने जो सोचा है वो डिफिकल्ट आ गया तो you should have an alternative option कि which chapters now I can attempt there can be two question of ten ten marks liquidation के ऊपर टेन मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा तो आप लिक्विडेशन टेन मार्क्स के बेसिस पे जितने कैलकुलेशन है वही पढ़े लास्ट ईयर नॉर्मल वैरायटी पे क्वेश्चन आया था उसमें सेकंड लेवल भी है जब हम लिक्विडेटर्स का अकाउंट में कॉल का एंट्री करते हैं पार्टली पेड अप जो शेयर्स होते हैं वो भी वैरायटी आप पढ़ के रख सकते हैं बट दोनों के दोनों लेवल के बेसिस पे पॉइंट सिमिलर है तो लिक्विडेशन जस्ट टेन मार्क्स की वरायटी में पूछा जाएगा एल थोड़ा एडवांस लेवल का है एल में ट्वेंटी मार्क्स का भी सवाल आ सकता है या फिर टेन टेन मार्क्स के दो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या टेन मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है एल का बेस आपके एस वाई बीकॉम में एक चैप्टर था conversion of partnership into limited company उसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में आया था तो student were confuse because LLP में भी हमें परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना पड़ता है सेकेंड लेवल में वो वाली वैरायटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जो बिल्कुल आपके एस के चैप्टर से सिमिलर था इस साल आपको एलएलपी में दूसरा वैरायटी भी है that is called final accounts based और फाइनल अकाउंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों पढ़ के रखें इतने पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है ताकि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारा का सारा क्लियर हो जाए और मेरे तरफ से भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स तो पहले आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है study all varieties including balance sheet balance sheet is very important for this year because we have twenty marks question and two chapters we have where balance sheet can be ask one is L L P and one is amalgamation take references of the previous year's paper so previous year's papers are important you can get an idea about which kind of questions are asked by the university and according to that you should focus on your study purpose so basically that is the point number third is solve minimum previous five years paper तो पांच साल के पेपर को सॉल्व करें जो नए चैप्टर से उसमें आपको पांच साल के पेपर्स नहीं मिलेंगे बट जितने प्रीवियस चैप्टर से उसके मिल जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है study theory to score more तो थियोरी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है कितने क्वेश्चंस पढ़ने हैं सारे के बारे में वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा तो उतने पे फोकस करें एटलीस्ट उतना पढ़ के जाओगे तो आपके थियोरी भी अटेम्प्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट हो जाएगा तो ये था आज का वीडियो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया कि आपको प्रिपरेशंस कैसे स्टार्ट करना है टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल भी शेयर किया था twenty March is your examination date so concentrate now on studies so that we can get an uh, basic idea about how to study and get good marks in the examination so that's it video कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले उसका बेनिफिट ये है कि मैं जैसे वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे till then as always work harder be smarter thank you